ingatan boleh cuma aku lupa tali ni nyai dah ni ada je amun berang Siapa mau amau ingkar kamu cakau? Ia indah kucing ah, peramai peranamu. Pra kau kenapa pun suci bacaan tu boleh bantu kamu itu yang ia tunai utan kami kem kenmu welulli utan kaki eli kini gam dengan kau eluan tu baca nama ini bingam nyawi nyawi bayi tu baca dengan lain kumpanya kau lena tu saya ni ke tak cakap utan kami kizukno kaki keli kemudian tiba tiba kemudian dia berpian. Kutan tu kutan tu kalau ni uki berpian jauh. Inkan, ni melenten. Kutan dah mian ni tahu ni. Macam tu cuma yang jauh. Macam dengan kenyawa ini. Ini tu kenyawa ini. Ini nolai pelim jasa tu kenyawa ini. Potong tu. Jangan gampu nak cakap وموت بلينا او موت بلينا وياكل وموت كا يوم شو بالي ما مين بچان تشاو هل نوليج ما مين دا تعال انت نوليج بفلو بفلو تلاوي كمل انت نوا الله نسيا سيا مللايا الله نجيو بملبي هيوا يتم تشاو التبلا سلايومه لي لي رواني رو Sehr gut auch. Table. Thế tiếp tâm mau đi table. Bây ple pe mai mipta keng jo. Rub wani rub. Rub kuno. Rub kun. Kamu kam te. Che guida lai tam ngi jo. Kom ramel hot. Wani rub table pekelam jau na chen. Hmm? Jau na chen. Mai. Începe Kevin. Doamne, Kevin. Duoblu, ide munce, bravo, mau, bueno mo. Ah. Ei be mi ada inyuke, ei bibu den chau. Bible ngene chau ne chen, bravo, bueno munce.